hello guys good morning commerce Guru SSC के YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों कुछ ही दिन पहले हमने टेलीग्राम चैनल शुरू किया और टेलीग्राम चैनल हमारा किसी नाम से था कॉमर्स गुरु एसएससी के नाम से तो वहां पे हमें अच्छा रिस्पांस मिला हमने वहां एक कांसेप्ट शुरू किया है हर डे पर डे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बनाता हूं जिस क्वेश्चन की कांसेप्ट रिलेटेड आपको आंसर आते हैं बच्चे आंसर्स करते हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है वहां पे हर रोज आपको नया क्वेश्चन मिलेगा उसी के साथ मैं आपके लिए एक और नया सरप्राइज देना चाहता हूँ जैसे कि ये नया सरप्राइज आपके यूट्यूब पे होगा हर दिन मतलब कि हर दिन में आपके लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फाइव मिनट्स ज्यादा से ज्यादा ओनली फाइव मिनट्स का एक कंसेप्ट बेस्ड वीडियो बनाने वाला हूँ जिसपे आपके सारे कंसेप्ट पे कंसेप्ट पे काम होंगे मतलब कि जान लो आपके जो कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट थे उनमें से उन सब्जेक्ट में से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम पांच मिनट डिस्कस करेंगे जिसके टर्म या कंडीशन या कांसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा इस वीडियो का मतलब इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव में जाते हैं या फिर किसी हायर हायर लेवल के एजुकेशन में काम करते हैं तब हमारी कांसेप्ट क्लियर नहीं होती कांसेप्ट क्लियर नहीं होती और हम फंस जाते हैं हमें सारा डायग्राम आता है हमें सारा प्रैक्टिकल नॉलेज पता होता है लेकिन वो क्यों कर रहे हैं उसका करने का मतलब क्या है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता तो मैंने इसी बात को लेकर आपके लिए एक पाँच पाँच मिनट के वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसी कुछ नया कुछ करने के लिए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बताइए अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कीजिए क्योंकि नॉलेज जब भी आपका बढ़ता है तो दुगना हो जाता है और शेयरिंग इज केयरिंग हेल्प लोग आसानी से ये कहते हैं जब भी आप किसी वीडियो को शेयर करते हो तो इसका मतलब है आप किसी की केयर कर रहे हो ये कंसेप्ट मैं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी तरह से बनाना चाहता हूँ और ये डिपेंड करता है कि आप मुझे किस तरह से रिस्पॉन्स देते हो अगर आपको पसंद आता है आपको कंसेप्ट अच्छी लगेगी तो जरूर हम और भी अच्छा नया नया कुछ करने के सोचेंगे और पहला वीडियो में आपको मंडे से स्टार्ट कर दूंगा मंडे को यानी 22 मार्च से हम शुरू करेंगे पहला वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा वहां से कंसेप्ट बेस आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा पांच मिनट के अंदर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मतलब आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी मैं तो कहता हूँ आप एक नोटबुक कर लीजिए नोटबुक फाइनल उसको बना लो जिसमें हमें हर दिन पाँच पाँच मिनट के जो भी कंसेप्ट बताऊंगा आप उसमें लिख लो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी जो भी बच्चे आगे जाकर यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं जे की तैयारी करते हैं या फिर किसी कॉम्पिटेटिव की एग्जाम करते हैं सीए की एंट्रेंस की तैयारी करते हैं बैंकिंग के रिलेटेड जाते हैं यानी कि किसी भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो उनको इसका फायदा जरूर हो तो मैं आपको सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको चैनल से बन, आप चैनल पे बने रहिए वीडियो को शेयर